L'ANA <laughs> était dure, mais Jésus était plus sûr. Mes amis restons coulés, serrés à lui. L'ANA était dure, mais Jésus était plus sûr. Rien ne peut nous séparer de son amour. Bonne année. تخلد ولني 因为。 souhaite bonne euh, année. Toi mon frère, sache que Jésus est la Falomena. Je te souhaite bonne euh, année. Toi ma sœur, lui seul le chemin, la vérité, la vie. Sois béni, oh, pour toujours. Je te souhaite la santé, la prospérité. saklıdır